Oh, dah mati tu ularnya. Ha? Dah mati. Kenal? Ah, Kenal. Ipajau, Ipajau. Ipajau, eh? eh? Kita pergi arah Kena eh? Hmm. Kan balik lagi hotel tu. Ingat kan? Luar apa jauh? Luar. Mati tu. Oh, tak rendah ya. Ayah mati tu ya. Apa yang ada tiga hotel berupah tiga baiknya? Tentu ya. kan kau dah dah boleh. Hmm. Bayar tadi. Tapi kalau orang senior, Ditangkap tu sama dia. Gotu gotu je ah. Baik. Ya. Ha, oh, hmm. Buat eh, dah Oh, payah nak ada kereta apa dah. Ha. <laughs> Macam aku ha, betul aku. Aku betul. Ha. <laughs> Satu ekor yang di kepala nanti <laughs> teriak pula pula. Hmm ibu tang ni ya. Aku dah ni dulu ya, nak ibu buat tau dulu. Ah, itu ekor tu. Ekor percuma kita potong. Darahnya tu. Boleh dah dulu. Boleh ya, yang yang ka antuk. Putus ekor eh, itu eh, apa? Busuk dia nanti mati tu. Nggak mati itu. Ular oh, itu payah mati, Pak. Hmm. Nah, kayak upang, no. Hmm? Oh, kelar ya. Itu, udah.